就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 岁，你为那个人憔悴，为他扛下所有罪，我为你迷。 装作无所谓，其实已痛彻心扉。没想象中的坚强，坚强的面对是与非。想要给你的安慰，你淡淡笑着拒绝。满身伤痕的爱情，不止你付出。 下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？ 世界在下雪，就算候鸟已南。 就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 谁累？想要一个人静一回。你的眼含着泪。 装作无所谓，其实已痛彻心扉。没想象中的坚强，坚强的面对是与非。想。 就算全世界在下雪。 就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪。 achei assim. 就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 谁累？想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。你为那个人憔悴，为他扛下所有罪。我为你执迷不悔，整夜无法入睡。 世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已南。 离开你，还有一个我来陪，怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 有些累，想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。你为那个人憔悴，为他扛下所有罪。我为你执迷不悔，整夜无法入睡。 世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已南。 坚强，坚强的。 有一个我来陪，怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 所有罪，我为。 的面对是与非。 界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？ 全世界在下雪，就算候鸟。 怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算。 是与非，想要给你的安慰，你淡淡笑着拒绝。满身伤痕的爱情，不值你付出一切。 世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？ 全世界在下雪，就算候鸟已南。 受尽冷风吹，就算全世界在下雪，就算。 就算全世界在下雪，就算。 就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。看着你有些累，想要一个人静一回。 歌曲。 在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。看着你有些累，想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。 伤痕的爱情，不是你付出一切。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已。 这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞。 de 别离开你，还有一个我来陪，怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在。 怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟。 全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里。 下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？ 世界在下雪，就算候鸟。 全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在。 有些累，想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。你为那个人憔悴，为他扛下所有罪。我为你执迷不悔，整夜无法入睡。 受尽冷风吹，就算全世界在下雪，就算候鸟已。 别离开你，还有一个我来陪，怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪。 别离开你，还有一个我来陪，怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟。已。 看着你有些累，想要一个人静一回。你的眼含着泪，我的心也跟着碎。你为那个人憔悴，为他扛下所有罪。我为你执迷不悔，整夜无法入睡。 全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？就算全世界在下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。 下雪，就算候鸟已南飞，还有我在这里默默等你回。就算全世界离开你，还有一个我来陪。怎么忍心让你受尽冷风吹？ 全世界在下雪，就算候鸟已南飞。